all mein Bier kauf ich im Spätshop hier und nen Wein, dazu sag ich nicht nein, da ich rauf, nehm ich nen Pepe auf und nen Schnaps, dafür ist immer Platz. Ach, guck mal an, du sitzt ja nebenan, da trinkt man drauf, der Abend nimmt seinen Lauf. Schön ist es hier, ich nehm noch nen Bier. Yeah. trinke ich gern mit dir und den Schnaps, dafür ist immer Platz. Es ist schon zwei, das ist doch einerlei. Weit ist viel, ich nehm mal noch ein Bier, mein Schädel schmerzt, dafür blüht mir das Herz. So spät im Wein, das wird wohl Abschied sein. Ich geh nach Haus, der Abend ist aus, bis bald. Konfetti ist bald um ein Spätverkauf. Mein Name ist Jan Kossig. Eins ist viel. Das ist 10 mal 0,1. Das ist viel. Das Letztes Jahr habe ich eine Minus 1 von Walter bekommen. Ist ein Fortschritt. Was für eine Steigerung, das ist gigantisch. Das ist mal wie viel? Minus 1 hoch, verdammt, der ist ja Mathematiker.